Nafıkesi gorda, gelip beni, bir odeni, yan gitizine kadar, hiç gorda gorda, o da bir de babat, ale çoli gorda, o da bir de babat, gelip beni, bir da da amores. ገበናት የልቤን የሆዴን